नमस्कार friends let's cook with Varsha Maharashtrian recipe या आपल्या मराठी चॅनलवर तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे आज आपण बनवतो आहे नानकटाई नानकटाई बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक कप मैदा त्याचबरोबर याच कपाच्या मेजरमेंटनुसार आपल्याला अर्धा कप तूप लागेल अर्धा कप तूप घेतलं तर तुम्हाला अर्धा कपच साखर लागेल आणि अर्धा कपाच्या निम्मी म्हणजे पाऊण कप तुम्हाला बेसन पीठ लागेल सर्व प्रमाण तुम्ही कपाच्या साहाय्यानेच घ्या इथे मी घेतले आहे बदाम कट करून आणि मी घेतले आहे बेकिंग सोडा बेकिंग पावडर अर्धा अर्धा टीस्पून आणि इथे विलायची पावडर घेतली आहे एक टीस्पून हे सर्व साहित्य तुम्हाला लागणार आहे सर्व डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये डिटेल दिली आहे तिथे जाऊन तुम्ही बघू शकता तूप आणि साखर अर्धा अर्धा कपच घ्यायचं आहे जर एक कप तुमचं मैद्याचं पीठ असेल इथे परातीमध्ये मी तूप काढून घेत आहे सर्व तूप थोडं घट्ट हवं आपल्याला सर्व तूप आपल्याला हाताच्या सहाय्याने व्यवस्थित असं मळून घ्यायचं आहे मळताना हाताचा तळव्यांचा वापर करून आपल्याला हे तूप फेटून घ्यायचं आहे एक पाच ते सहा मिनटं आपण हे फेटून घेणार आहोत त्यातले दाणेदारपणा आपल्याला सर सर्व दाणेदारपणा आपल्याला काढून टाकायचा आहे आणि अशा रीतीने फेटत राहायचं आहे हे मिश्रण आपल्याला क्रीमी होईपर्यंत फेटत राहायचं आहे अगदी सॉफ्ट व्हायला पाहिजे बघा किती क्रीमी झालं आहे त्यात आता आपण साखर टाकली आहे अर्धी वाटी पिठी साखर टाकली आहे आणि आता पुन्हा एकदा मी फेटून घेत आहे अगदी मऊ होईपर्यंत फेटत राहायचं आहे खूप मऊ करायचं आहे तूप आपल्याला साखरेमध्ये बघा किती एक पाच ते दहा मिनट पाच मिनटं तुम्ही असं फेटलात ना तर खूप छान असं मस्त मऊ क्रीमी टेक्स्चर येईन त्याला आता यामध्ये मी मैदा टाकला आहे एक कप आता मी विलायची पावडर आणि बेकिंग सोडा बेकिंग पावडर पण टाकली आहे आता मी सर्व मिश्रण एकत्र करून मळून घेत आहे हाताने यामध्ये एक्स्ट्रा तूप टाकायची गरज नाही आहे एक्स्ट्रा मैदाही टाकायची गरज नाही आहे मी सांगितलेल्या प्रमाणात जर केलं तर तुम्हाला एक्स्ट्रा काहीच द्या त्यामध्ये ॲड करण्याची गरज पडणार नाही आहे आणखी एक पाच मिनटं आपण हा गोळा मळून घेणार आहोत व्यवस्थित असा गोळा करून घ्यायचा आहे गोळा आपला मैद्यामध्ये मळून झालेला आहे आता आपण यामध्ये उरलेलं बेसन पीठ टाकणार आहोत बेसन पीठ शेवटच्या क्षणी टाकायचं आहे आणि बेसन पीठ आणि मैदा आपण तुपामध्ये मळून घेत आहोत तूप आणि साखरेमध्ये मळून घेत आहोत अशा प्रकारे आपल्याला हा गोळा बनवून घ्यायचा आहे आपला हा गोळा व्यवस्थित असा मळून झालेला आहे तुम्ही बघा आपला गोळा कसा दिसतोय अगदी सॉफ्ट असा हा गोळा झालेला आहे आता आपण कढई प्रीहीट करून घेऊया जाड कढई घ्यायची त्यामध्ये मीठ टाकायचं एक स्टँड ठेवायचा आणि एक पातीला ठेवायचं उभं त्यावर आपण पराठ ठेवून हे प्रीहीट करणार आहोत दहा मिनटं आता आपण नानकटाई बनवून घेऊया त्यासाठी एका ताटाला तेल लावून घ्या नानकटाई बनवताना तुम्हाला सुरुवातीला छोटे छोटे असे गोळे करून घ्यायचे आहेत गोळ्यांची साईज तुम्ही जेवढी कराल त्याच्या डबल तुमचे नानकटाई होतील तर तुम्ही आधीच ठरवा की तुम्हाला नानकटाईची साईज केवढी हवी आहे आणि त्यावर तुम्ही अशा रीतीने बदाम लावून घ्या राऊंडमध्ये केलेत तर तुम्ही बदाम लावून घ्या अशा प्रकारे आणि नानकटाई ताटामध्ये ठेवताना थोडंसं त्याच्यामध्ये अंतर ठेवा म्हणजे फुगल्यानंतर ते एकमेकांना चिटकणार नाहीत आता आपण स्क्वेअरवाली नानकटाई करूया तर अशा रीतीने तुम्ही स्क्वे गोल करून स्क्वेअर करायचा आणि मध्ये एक रेष द्यायची आहे अशी गोल करून चपटे करून रेश द्यायची आहे तर सर्व नानकटाई मी अशा रीतीने करून घेतली आहे हाताने तुम्ही कोणताही आकार देऊ शकता अशा रीतीने माझे हे नानकटाई तयार झालेले आहेत आता आपण ते एकदा बेक करून घेणार आहोत तर त्यासाठी कढईचं मी झाकण काढून घेतलेलं आहे आपली कढई व्यवस्थित अशी प्रीहीट झालेली आहे आणि आता आपण त्यामध्ये हे ताट ठेवणार आहोत ताट ठेवताना तुम्ही सांडशीचा वापर करा कारण कढई पूर्णपणे तापलेली असेल आणि आता आपण त्यावर उलटी परात ठेवणार आहोत व्यवस्थित हवा आत जाऊन द्यायची नाही आहे आणि आपण हे तीस मिनटांसाठी बेक करणार आहोत तर सुरुवातीचे पंधरा मिनटांनंतर आपण एकदा चेक करणार आहोत की आपले बिस्किट व्यवस्थित असे कुक झाले आहेत की नाही तर आत्ता मी हे झाकून ठेवलेलं आहे पंधरा मिनिटांसाठी पंधरा मिनटं उघडायचं नाही आहे अजिबातच हवा कुठूनही जाऊन द्यायची नाही आत सर्व सर्व बाजूने पॅक आहे आणि आता आपण उघडून बघूया पंधरा मिनटांनंतर कसे झालेत आपल्या बिस्किटांची जी साईज आहे ती वाढलेली आहे नानकटाईची साईज बघा किती वाढलेली आहे सर्वांच्यामध्ये डिस्टन्स होतं आणि आता अजिबात डिस्टन्स राहिलेलं नाही आहे अजून एक पंधरा मिनटं मी हे असंच ठेवणार आहे झाकण आणि हे आपण बेक करणार आहोत लो फ्लेमवर अजून पंधरा मिनटं म्हणजे आपण टोटल तीस मिनटं हे बेक केले होते तर बघा आपले नानकटाई तीस मिनटांनंतर कसे झाले आहेत गार झाल्यानंतरच तुम्ही हे डिशमध्ये काढून घ्या सुरुवातीला तुम्हाला एक दहा मिनटं गार होण्यासाठी लागतील तर अशा रीतीने तुम्ही नानकटाई नक्की बनवून बघा आणि बघा आतमध्ये देखील व्यवस्थित असे खुसखुशीत असे भाजले गेलेले आहेत तर तुम्ही तीस मिनटात हे नानकटाई घरात बनवू शकता आणि तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली हे देखील तुम्ही मला नक्की सांगा आजची रेसिपी वेळात वेळ काढून बघितली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद